Sveiki, Jānīt! Čaldītā, nu beidzot sazvanījāmies. <laughs> jā, nu tagad tu esi pie miera, tu vari runāt? Jā, jā. Mhm. Uh -huh. Hā, mums te dramatiski viss notiekās. Tu jau, tā, protams, no. pēdējā vakarā, nu, bet tā tas ir, jā. Es te tagad, ka pastāstīju pa visu šito attīstību <clears throat> mūsu... Uh, vispasaules biedrības vadītājiem, ja, pamatiedzīvotāji. Jā, Tad viņi bija, lielā, jā. viņi bija lielā šokā par šito un... un, uh, un uh, Ar ko viņi bija šokā? Nu, sekojoši. Kas tā ir pa firmu, kas šito patentu piereģistrēs? Es personīgi. Pagad, pagad, nu tu personīgi, eh, <clears throat> kā tu viņu taisies reģistrēt? Nu, kā patentu vienkārši. Jā, jā, bet nu, tā ir patentu firma. Kā viņu sauc? Nu, vispasaules patentu valde. Tas ir uh, VIPO? Nē, nu, uh, uh, Intellectual Property Agency. World Intellectual Property Organization, ja? VIPO. Jā, jā, jā. Nu, jā. Uh, bet eh, tā ir, ehm, tā ir ehm, dnb.org reģistrēta Amerikas firma. Nu, bet citas jau nav. Viņa ir, eh, viņai eh, kan, ehm, galvenais kantors ir Šveicē, Ženēvā. Jā, es biju, jā, es biju tajā kā, jā. Jā, un... Jā. Nu jā, un tā īstenībā ir eh, tā organizācija, kas piepatentē pilnīgi visus pasaules patentus, ja? Jā, jā, visus, jā. Jā, un caur tiem tiek veikts eh, vispasaules bizness. Nu, bizness tiek veikts, jā. Jā, un eh, tā mēs te skatījāmies arī, ka tur līdz ar to 2007. gadā tur bija pieņemts patents pa priekšu, viņus reģistrēja Latvijas patentu kaut kādā organizācijā, jā? Ja? Nu. Bet tagad vairs nereģistrē, vai ne? reģistrē, e turpat tās reģistrē arī Latvijas patents, jā. Bet uh, jāiesniedz ir Latvijā. Nē, nu iesniegt, tad tu iesniedz Latvijā, protams, tu jau nebrauc uz, jā. <laughs> neviens jau nebrauc uz Briseli, bet galu galā viņi, viņi tiek piereģistrēti Briselē un, un, un tā pati Briseles... Kā Latvijas patents tiek piereģistrēts, kā nu, Latvijas nē, nu, patents. Tas, bet ne jau Latvijas valsts patents, un Latvijas valstī tur nekas... Latvijas valsts patents, jā, tieši kā Latvijas valsts patents. Valsts vispār nepastāv vairāk. Viņi ir nolikvidēti. Tā, tā ir komercfirma. Tā ir kom, komercfirma, kuras sauc Latvijas Republika, jā. Ja? Viņa ir biznesa firma, viņa ir oficiāli publiska persona. Tā nav valsts. Mūsu valsts eh, sastāv no latviešu biedrībām, un viņas vispār ir nolikvidētas. Ja? Neviena valsts fir, uh, banka nav. Un līdz ar to iznāk, kad šitas, uh, kas, kas iznāk tur, ja? iznāk tas, kad uh, tiek veikts vispasaules, eh, un, un viss šitas notiks tad atkal ar, eh, ar vispasaules to čipu naudu, ja? Tas, tas viss, ir, nu, te viss tas ir falš un, un, un nepieņemams valsts atjaunošanas eh, veidā. Un, un, un no vienas puses tas ir viena lieta, ja, ka tas tiek piereģistrēts kāda darbība pret valsti un tautu veicošās firmās, ja. Mm. Un otra lieta ir tā, kad, ka vispār mm, tās, e, tā oksa, viņa jau ir, e, viņa nav nekāds izgudrojums, viņa vienkārši, e, tas ir sens telīstik. Esi dzirdējis par telīstik? Kas tāds? Telīs, telīstik. Telīstik? Talī, talīstik. Ko tas nozīmē? Tas tieši nozīmē to, ja, iriņu, kad, kad sašķeļ uz pusēm. Tas, to izmantoja pirms Rotšildi uzlika un, un sadedzināja visu talīstiku uh, eh, eh, māju, jo bija viena milzīgā uh, akmens uh, baznīca pilna ar uh, šitiem iriņiem, ja? Un tas bija, um, man liekas, Henrijs septītais viņu sauca, tas karalis pēdējais, kas vēl šitos um, lietoja, šitos iriņus. Un... Uh, <clears throat> Un pēc tam Rothschildi uzlika savus eh, falšās eh, naudas sistēmas, ko viņi tikai kontrolēja. Ja? Un var... Es domāju, ka tās ir fantāzijas. Nē, nu to tu vari atrast, eh, googlē, iegooglē vēsturi, Tal, talīs tik vēsturi. Skatīju, es esmu skatījies vēsturi pirms desmit gadiem, un tur nekā tāda nebija. Vārds sakot, <clears throat> tas ir, tas ir publisks īpašums, viņu nevar privatizēt, jā? Ja? tas nu, eh, talīs tiks. Un eh, otrām kārtām <clears throat> eh, tas, kad viņš tiek skenēts, tas ir kaut kas, ko es ieviesu un es viņu izsūtīju visiem jau 15. un 16. Nu, gadā. Tas tev pastāstīju, un tu man vēl prasīji, kāpēc jāskanē. Un tu vispār teici, ka viņi tu skanēji tikai tāpēc, uh, lai tu būtu iesniegusi. Bet uh, tu nemaz nezināji, kāpēc tas ir vajadzīgs. Tagad tu saki, ka tu esi izgudrojis skenēšanu. Nē, es nesaku, ka es esmu izgudrojis skenēšanu. Skenerus, skenerus, skeneri, skenerus ir izgudrojuši citi, ja? No nu, jā. Lai gan runājot par to, tad tiešām bija tāds interesants moments, ka 90. gadā es jau atbraucot uz Zviedriju, visiem prasīju, kāpēc Fočens nevar ieskanēt, kāpēc viņi nav izgudrojuši skenerus vēl. <laughs> Un pēc tam viņi parādījās 10 gadus, 5 gadus vēlāk, man liekas, viņi parādījās Zviedrijā. Bet ne par to ir stāsts. Stāsti par to, kad... Uh, tu neesi tiesīgs galīgi noprivatizēt nedz, nedz īriņus, kurus piedevām vēl es. Nē, ar īriņiem man nav nekāda darīšana. Man ir darīšana tikai kā roks un nauda. O, un vispār vārdu, un vārdu, un vārdu oksa nauda vārdu oksa nauda es, es, es eh, sāku lietot tikai gadu atpakaļ, un tam ir liecinieks, eh, zviedri šeit ir liecinieki, ja, ka es viņu izgudroju Bet, arī. Bet es pirms gadus atpakaļ izdomāju to vārdu, kāpēc viņš ir oksa, tu vari pateikt? Tāpēc, kad es viņu tikai um, nu, eh, 18. Nu, gada janvārī, 18. Nu, gada janvārī es izgudroju šo vārdu. Nu, tad pasaki, ko tas nozīmē, ja tu esi gudra? Es viņu, es viņu um, tagad neteikšu tev, kāpēc es viņu nosaucu nu, par oksu. Neteikšu, nu jā, nu jā, Tāpēc, ka nu jā. tu jau, protams... Es to izdomāju, to vārdu pirms desmit gadiem. Jā. À, nu tad pasaka, nu, nu tad, tad pasaka, kāpēc tu viņu nosauc par oksu? Es tev neteikšu, tāpēc, ka tu mani šmauc. Jā, nu vārds sakot... Pateikšu, kad vajadzēs. Jā, bet vārds sakot, tas ir ļoti nopietni, ko tu tagad dari. Ir īriņi, un kas ir izgudrojis īriņus? un kāpēc ir ierīņi? To, to, to es tev arī tagad nevaru pateikt, ja? jo, jo, nu, jo tu veids tagad... Pateikt, es tev to, to līdz varu pateikt, tāpēc, ka ierīņus arī es izdomāju, tikai man nav gar viņiem daļas, es viņus atstāju tavā rīcībā. Ja to daudz mani čakarēs, tad es tev noņemšu to visu nost, un ar to tas beigsies. Nē, nē, te nopietnāk daudz nekā tu domā tagad, jo tu tagad, tu tagad esi piesaistījies um, kara noziedzniekiem un gribi viņiem nodot mūsu um, veikto darbu. Nē, tie būs manā īpašumā, visas būs manā īpašumā. Un tagad mums visiem, visai pasaulē būs jāprasti atļauju viņus lietot? Būs jāmaksā man. <laughs> Nē, nu šitas... Tu procenti ir jāmaksā. Ja tu gribi pārskaitīt oksu naudu, jau sen ir zināms, ka man ir jāmaksā 10%. Skaidrs. Nē, nu šitas būs lielisks piemērs tam, kāpēc mēs aizslēdzām visus šos patentu um, kriminālās uh, organizācijas un pāreģistrējam viņus tagad uz godsemi, ja? jo, jo pasties kā tevi godīgu, jauku cilvēku viņi pārtaisīja par noziedznieku, par kāra noziedznieku. Ja? Uh, Un, un, un, un rītā notiek tiesa, un tev piecos ir jāsniedz liecība. Es nekādu tiesu neatzīstu neko. Notiek nekādu. Eh, Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāja tiesa arī notiek par taviem noziegumiem pret eh, kopīpašumu par to, ka tu mēģini viņu privatizēt un uzdzīvoties uz kopīpašuma sistēmām, kurās tu vispār absolūti neesi piedalījies, lai viņas izveidot. Es par tevām neko nedošu. Un tu, un tu veic tā smagas kāra noziegumus, jā? Ja? ja tev neko nevajag, tad tu neko nedabūsi no manis. Bet es tev nu, nu, vienkārši pateikšu, ja? Tas ir ļoti nopietni. Tas noziegums ir ar, ar, ar nāves sodu. Un, ja... Jā, un tu pēc 45 eiro dabūsi nāves sodu. Atdod man viņus, ko es tev aizdevu. Un es, es protams, lūkšu, lai viņi tev nepiespriež nāves sodu, lai viņi tev pasludina vienkārši par vaiprātīgu, ja? Jo tu esi vaiprātīgs vienkārši, lai šitāds noziegums veikt pret visas pasaules um, sistēmām, ja? Dzīvības sistēmām pēdējām, kas te tagad knapi mocās izdzīvot, ja? Jā, jā. Jā, bet, eh, bet es nezinu, ko viņi tev piešķirs. Es domāju, Es viņiem lūkšu, lai viņi tev piešķi, vienkārši pasludina par vaiprātīgu. Bet eh, te, mēs, mēs tev zvanīsim, eh, tas būs sešos pēc Latvijas laika, un tu varēsi vēl sniegt savu liecību. Man, mans ieteikums tev ir, ja tu vēlies par viņu rītā runāt, par šo um, oksu, tad tu vari viņu lai, lai tev nebūtu nekādas represijas no, no pamatiedzotā tiesas, tad tev ir jāpasaka, ka viņa jau ir piereģistrēta pamatiedzīvotāju godzemē, kā kopīpašums? Nav nekāds kopīpašums. Tas ir pasaules kopīpašums. Tas ir mans privāta īpašums. Un ja tu, ja tu to eh, tā pateiksi, tad tu vēl viņu vari parādīt, jā? bet tu nekādā gadījumā nedrīkst viņu reģistrēt ārzemju noziedznieku firmās. Tas ir pilnīgi tev aizliegts. Kur es gribu, tur es reģistrēju. Nu, tad tu būsi atzīts vai nu pa vaiprātīgi, vai tev būs piešķirts nāves sods, kā smagam kara noziedzniekam. Jā, tā tas ir. Un tu esi pabrīdzināts un... un, un um... Dita, ja tu sataisīsi man sūdus, tad uh, tu nedabūsi neko. Un to es tev... Ko tu man vari atņemt? Tu zaglis esi pats. Tu esi visu nozadzis, tas viss nekad nav bijis tavs. Tu esi vienkārši traks. Tu esi traks zaglis. Vairāk nekas tu neesi. Un, un, un, un un pretvalstisks kara noziedznieks tu būsi, ja tu nepildīsi to, ko es tev tagad pateicu, ja? Tas ir elementāri skaidrs viss. Nu, nav labi. Tas ir, tas ir nožēlojami, un, un tas man sāp, jo tu man esi bijis draugs tik ilgu laiku, un man tāpat kā bija ar Drulli, ja? Drullis arī tāds labs draugs man bija, es viņam atjaunoju latviešu biedrību, nu tik mēs būtu sakārtojuši visu. Nē, viņš sāka tādus sūdus taisīt, ka šausmas. Nu, tādus, tādus tu pašu aizklājies. Es jau nu gan netaisu. Es, es Jā. nekad neesmu pieprivatizējusi un piepatentējusi neko no visa, ar ko es esmu strādājusi. Es esmu visu bez kādas algas ļoti pašaizliedzīgi dāsni strādājusi dāvana ekonomikā. Tāpēc, ka tu nekad neesi nevienu patentu atklājusi. Es, es tiešām esmu uh, e, nokriminalizējusi gan biznesus, gan patentus, gan visas šīs uh, vaiprātīgās uh, pirātu masu zādzības formas. Ja? Un, uh, un, un, un uh, es ceru, ka viņi tev paslinās par vaiprātīgu, bet, bet ja būs nāvesots, mums būs vienkārši Latvijā šerifiem tas uh, jāizsūta, saproti. Jā. Un, un eh, tad jau būs viss citā, citā līmenī. Un, un mums, tur ir aizsarg, mums tur ir aizsargu tīkli, kuri, kuri tad arī risinās šo jautājumu. Jā, nu labi, ne ļoti augsts lēns no tavas puses. Nē, nu tu jau, tu jau, to, tu jau tās blēņas nu, es nu, sataisīju. Es citreiz neko nestāstīšu, un tad tu dzīvos pa muļķi. Nu, es jau pastāstu, un tagad tu taisi šitā... Nē, nē, nē, nē, nē, tagad tu vēl vari visu sakārtot, jā? Ja? Tev nav, jā, tev nav jāreģistrē kara noziedznieku firmās pasaules kopīpašums. Nu, es viņu tik ātri nemaz netaisos reģistrēt. Lēmziņu, kad es viņu reģistrēšu. Man nemaz tu viņu nereģistrēsi, Dumpi. Tu neesi nec vājprātīgs, nec kara noziedznieks. Es tev aizliedzu veikt šo noziegumu. Nē, tu nereģistrēsi. Es tevi ārstēšu. Es tevi ārstēšu, tu man var zvanīt, es tev vēl paskaidrošu, eh, vēl smalkāk to visu, ja? Jo tur ir ļoti nopietni. Jo, tur jūs būsiet mm, tad vienā lēmumā ar, ar, ar Ivaru Godmanu, kurš joprojām ir eh, ministru kabineta īpašnieks, firmas ministru kabinets īpašnieks ir Godmanis joprojām, ja? Tas, ir, tas arī ir eh, ārzemju Duns Bradstreet reģistrēts bizness, ja? Un, un jūs, jūs tad būsiet vienā sarakstā, kā, kā kara noziedznieki pret valstīsku un pret tautisku. Man ielika trakonam asacītu. Ko teici? Viņš man ielika trakonam asacītu. Nu jā. nu jā, nu tur viņi tev ir sazāļojuši tā, ka tu vairs kārtīgi nevar padomāt. Es nezinu, ko viņi tur dara. Es zinu, ka viņi čipus liek un visu, ko viņi dara. Ja? Un, un patais cilvēks, brīnišķīgs cilvēks viņi var pataisīt pa kara noziedzniekiem ar visām tām sistēmām, kas viņiem ir. Bet ieklausies manī, tev nav pat jābūt negudram, necaprotošam. Vienkārši uzticies man, es tev nepieļaušu, ka tu kļūsti par eh, noziedznieku vai, vai šitādu vaiprātīgo, ja? Tu nedrīksti viņu reģistrēt kara firmā. Tas ir pilnīgi aizliegts saulīt. Un es ļoti, tu man esi ļoti dārgs draugs, un lūdzu, ne, nesāpini man tāpat kā drūlis man saplēs sirdi, jā? Mm. Nu, labi, Dita, jā, man te vēl jādara viss, ko jāgatavojas rītdienai. Cita lieta, ka mēs varam viņu izplatīt un stāstīt, ka tas ir pasaules kopīpašums un ka viņš ir piereģistrēts, piereģistrēts godzemē, jā? Ja? Un, bet nekādā gadījumā nesadarboties ar okupācijas firmām. Labi, Jānīt, lai tev jauks miegs, visu labu! Nu, labi, čau!